boshqalarning aqlli fikrlarini o'qir ekansan o'zingni ham aqlli fikrlaring uyg'onadi demak kitob o'qishlikda bir xatar bor aqlli bo'lib qolishlik xavfi bor aqling ishlab ketishlik xavfi bor shuning uchun kitob o'qima birodar ehtiyot qil o'zingni kallang ishlab ketmasin sen reklama ko'r sen klip ko'r sen tiktok ko'r chunki bu narsalar seni aqlingni qulublaydi seni zombi qiladi fikrlashdan to'sadi shuning uchun o'qima kitob ho'qqiz aqlni ishlab ketib qolsami shuning uchun kitob o'qima birodar